ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မပုံမှန်လက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းလက်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မျက်စိ၊ပါးစပ်၊နှာခေါင်းတို့ကိုလက်နဲ့ခဏခဏထိတွေ့ခြင်းမှာကာကွယ်ပါ။ COVID-19 ကာကွယ်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးနေရာကိုသွားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါ။ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကိုတရောင်စစ်ဒါမှမဟုတ်တ िश ူတစ်ခုနဲ့ဖုံးပြီးမှချောင်းဆိုးပါ။နာစီချောင်းဆိုးဖျားနာလေအိမ်မှာပဲနေကြပါ နာသီးချောင်းဆိုအသက်ရှူချက်ဖြားတာဖြစ်ခဲ့လို့ရင်စောစောစီစီစေကူတာမှုခံယူပါ Facebook ကသတင်းတွေကိုမယုံမဲနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရဌာနတွေကသတင်းတွေကိုနားထောင်ပေးပါ COVID-19 ဟာအသက်ငယ်သူတွေနဲ့အသက်ကြီးသူတွေမှာပုံမှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်အထူးပြုစိုက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူ၊ချောင်းဆိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့စားသူတွေကိုမကူအောင် mask တပ်ဖို့လိုပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါမဖြစ်အောင်အားလုံးပဲအတူတူဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြရအောင်